マち負けファイファイファイファイなんだか実感湧かねえんだよあいつ本当に死んだのかな僕は虹色の選手を集めなきゃいけないんだお母さんからのバトンなんだ真はみちるはあなたのことが好きです絶望しないで俺にボクシング教える俺があんたの希望になってやる 今日はもうこの辺でいいだろう練習メニュー書いといたほとんどが基礎体力だけど わざわざ付き合わせてうん不登校の子らしくて先生が用があるからプリントとかいろいろ渡すんだ시클라스인날등교버부중인아마노라는친구의집을방문중인호로아슈는우연히만난쇼지에게길을묻습니다お前ら何してんだ君んちこっちの方なんだあねえ聞きたいことあるんだけどさこの家わかる天野さんってうち天野ああきっと丘の上の家丘の上 ピンクのおしゃれな家だ小説家の住んでいる別荘らしいってさいらっしゃいませ何よ腹なんか減ってないって早く座れよはいはいお前は俺の幼なじみの友達だなそうだな何急に真面目な顔していや俺がおかしくなってるかどうかチェックしてもらいてんだよヘアチェックそれはお互い必要ないだろ <laughs> まあね由美が死んで俺が ご一緒のあまりおかしくなってるかどうか確かめてもらいてんだ意味わかんねえどういうこといらっしゃいませああごめん俺いらねえやっぱり似てるかこれ天野さんに学校からですわざわざありがとういえねえねえねえねえあの人ってお父さんかな若すぎるだろ 多分秘書とかそういう人じゃないでもどんな子だろうあなんだ어디선가날라온종이비행기그안에무언가적혀있는데宇宙で一番大きな瞳はだなんだこれなぞなぞ お全部塗ったのかやれようだよよし行くぞちょ休ませろお前謎謎か宇宙で一番大きな瞳さあなんだろうな考えといてあよしじゃあはい出しはいおらあストレス発散いいなこれ

ピンポンうんピンポン玉で分かったえ自己紹介するね僕6年1組真柴ホロホロ私は天野ミラクラスメートなのねそうだね君は学校に来ればね

ざるそば一ついい加減にしてえカツ丼に煮物定食きつねうどんにざる腹が減ってんだよ金さえあれば文句ねえだろあるわよチラチラ見られて気持ち悪いわよ別に見ちゃいねえよいい年こいてうぬぼれんな出てってよ店は他にいくらでもあるわあんたこの店の経営者か警察呼ぶわよおお呼べよ勝手に呼べじゃねえか あごめん冗談だよ帰るよ帰るからいくら2500円です2500円1000 2500円俺別に変質者じゃないから変質者はみんなそういうんじゃないただ塩まくわよ 純一さんはちょっと買い物あなた誰あのあなたは誰なの泥棒猫がくわえている動物魚じゃねえのかそれママじゃなんだとすみませんほらその子に最後のオレンジの玉そうなのちょっと待って顔見てないでしょ あれスイカもう帰んのうんちょっとバイバイじゃあね泥棒猫って例えなんじゃないかな愛人の愛人奥さんが使う言葉でしょうちの旦那にこの泥棒猫がってじゃあ答えは愛人が加えてるものかじゃ、ただいまおかえり こ座って何座ってうすうす分かってたと思うけどパパとママは離婚することになったの ちのおじさんとこ離婚したんだけどよおじさんの浮気が原因でそれで母ちゃんよく言ってたんだよそりゃ悪いなおじさんだってそれがどうかしたのだからつまり旦那が悪いああなないないない俺わかんねえ嫌だよ一番バカ旦那が悪い旦那のせいそうそう できたよありがとう、うん、お姉ちゃんどうかしたの、え失恋しちゃったみたいだな失恋今頃泣いてるかもしれないな失恋すると泣くのいや恋をするだけで泣く人もいる주니치에게약혼녀가있다는것을알게된미치루는자신의감정을정리합니다 また泣く悲しいことばっかりだああまあ悲しいこともあるさじゃあなんで恋なんかするの人は誰でも愛されることを望むんだよそれが一番幸せなことだと分かっているからね愛は偶然の出会い運命の出会いや いろんな出会いの中で育まれるんだよでももしかしたらそういう相手に出会えないかもしれないそうすると自分だけただ愛していても無駄だと思ってしまうかもしれない誰も愛さないほろそれは人間でなくなることなんだよ 恐ろしい怪物になることなんだ怪物だから人は人間でありたいと思う以上愛することをやめてはいけないたとえ誰からも愛されなくてもね 彼女がいたっていうだけでもあれなのに婚約者がいたって分かったんだからな親父が決めた相手だだけどその時お前はノーと言わなかったその時みちるちゃんはいなかったガキみてえな理屈こねんなよどうしたらいいと思うお前そうやって人に聞く癖直せ本当は美大に行きたかったどうしたらいいと思うその時もお前俺にそう聞いたよなああ だけど結局諦めて医者になった今度も諦めるとさあな結局はお前が決めるさあのちょっと聞きたいんですけど受付は1階ですけど矢口さんはどちらあ俺だけど立てや二股野郎ごめんなさい 訴えてやるえ嘘嘘冗談さ誤解しないでやってくれあいつはあいつで悩んでたよ好きなのは君の子だからだったら向こうと別れてから告れってなかなかそうもいかないもんさ順番逆になっちまったけど向こうとは別れるつもりだったと思うよ 事だと思うその順番が一番とにかく弟のことは謝りますごめんなさい治療費も請求してくれれば払います包帯巻いてくれないかなあとは自分でやるって聞こえてたか くできましたこれで学校来てくれるよねそんな約束した覚えはないわ아마노에게두번째수수께끼의답을전달하는호로그리고다시한번학교에나오라곤하지만아마노는또다른수수께끼로답을대신합니다助け出してくれるのは連れ去ってくれるのは白馬に乗った王子様だけうんちょっと引いてないうん 引いてないママの連絡先書いておいたからママパパバイバイ どうなっちゃったんだろう きてね姉ちゃんに用があって何いやもちろん例のすいませんでした僕もお姉ちゃんに謝らなくちゃいけないことがありまして春は何おじいちゃんに止められたんですがお姉ちゃんが2階で泣いてるところを覗き見しちゃいました ゴーはいお姉ちゃん暴力は嫌いたとえどんな理由があっても暴力振る人は嫌いようん分かってる今度したら追い出すわよはいだけどゴー本当はちょっぴり嬉しくもあったの見境なく私のためにカッとしてくれる弟ほらはい覗き見なんて趣味が悪いわね せん特に女の子のそういうとことくのは最低よ、はい、デリカシーに欠けるはいだけどハロー、うん、お姉ちゃんを心配してくれたんなら許してあげる今回だけねありがとうございますちょっと待ってはいあんたたちも男の子よねうんそりゃな順調にいけば 浮気とかしないでね何言ってんだろ私 <laughs> ごめんそりゃ男の人の差がかな浮気は解消とかも言うもんねしねえよ俺はしねえ僕もしませんいいよ無理に言わせちゃんと聞けよ俺はしねえって言ってんだよもう一生しねえ誓ってもいいよ僕も誓います あら真柴みちるに誓って真柴みちるに誓っていらっしゃいます気持ち悪いのは分かってる俺だって実際混乱してんだ警察呼ぶわ。 あんたがあまりにも似てるからだ初恋の人とかそういうのますます薄気味悪いわもしもしあの東東山通りなんです俺の俺の愛した変な人がいるんですお母さん女房に